olunaku olwaleero giweza emyaka wajindaba 55 okuva amagye agakawenkene apollo militon obote opeto lwe galumba olubiri olwa ssekabaka edward david frederick william walugembe luwangula mutebi muteeso owokubiri emengo ng'obudde bukya mu mwaka ogwa 196 mu mbeera eyo abasajja n'abazaana ba kabaka 1 abaali mu lubiri emmengo battibwa n'abantu abalala bangi mu bitundu bya buganda ebitali bimu ne bakosebwa ng'okuva olwo obuganda teyaddayo kubeera kyekimu ebintu bingi byayonooneka ssekabaka edward muteeso owokubiri yawalirizibwa okudduka okuva mu nsi ye n'abamu ku basajja be nga meeja senkoma katende ne maalo ssekabaka muteeso owokubiri yasula mu nsiko okumala ebbanga okutuusa dwe yeemulula n'ayita mu nsi eya burundi okutuuka ebungereza gyakisiza omukono mu 1969 embeera eyo yakyusa ebintu bingi nnyo wano mu buganda ne uganda okutwalira awamu abantu baasibwa mu makomera n'obwakabaka bwa buganda ne bujjibwawo abafuzi b'ensi eno abaali mu buyinza ne babugjawo okumala emyaka 27 mu 1993 obwakabaka bwa buganda bwaddawo saabasajja kabaka empologoma ya buganda seggwanga kimera frederick ronald muwenda mutebi owookubiri n'atuuzibwa ku nnamulondo eyabajjajja be nga 31 ogw'omusanvu 1993 ku mukolo mawuuno ogwali ennaggalabi buddo kabaka mutebi owookubiri yatandika okuzimba n'okuzzaawo ekitiibwa kya buganda era kaakano obwakabaka bulwanirira okwongera okugenda mu maaso wakati mu kusoomoozebwa okutali kumu olwaleero ng'obuganda bujjukira olunaku luno obwakabaka bwa buganda butegeseewo okusaba okw'enjawulo mu kereziya lutikka erubaga era minisita ow'olukiiko kabineeti amawulire abagenyi era omwogezi w'obwakabaka ow'ekitiibwa nuwa kiyimba agambye nti okusaba kuno kwa kutandika ku ssaawa musanvu ez'emisana olunaku olwaleero wategekeddwayo okusaba okw'enjawulo okusabira obuganda okusabira ssaabasajja kabaka ronald mutebi owokubiri mu lutikko erubaga era ngaokusaba kuno kugenda kutandika ku ssaawa musanvu ezemisana okusaba nga kuwedde wajja kubaawo okwogera okumpimpi kwogera ku lunaku olwakazigizigi olwaliwo mu 196 obwakabaka bwakosebwa butya era tuyimiridde tutya olwaleero ate tuyinza tutya okwetangira ebyo byaliwo oba oliawo okuddamu okubeerawo ate era n'okwongera okusabira ssaabasajja kabaka awamu n'obuganda oweekitiibwa nuwa kimba alungamizza nti olw'embeera y'ekirwadde lumiima mawuggwe abantu batono abayitiddwa okwetaba mu kusaba kuno obutereevu ng'abalala bagenda kukugoberera ku mikutu gy'amawulire egy'obwakabaka egitali gimu okusaba kuno tikugenda kwetabwako bantu bangi abantu bagenda kubeera balubatu era abantu abo abaneetaba mu kusaba olwaleero bonna baweereddwa amabaluwa okuva ewa katikkiro agabayita nolwekyo abantu abalala bonna tusaba tusigale ewaka oba ku mirimu gyaffe naye tutege bbs telefina tubeere ku bbs telefina ne cbs pozi n'olupapula lwakabaka egambuzi online emikutu egyo gyonna gijja kuba gitutuusaako butereevu emikolo nga bwe gigenda okutambula mu lutikko erubaga ssaabasajja kabaka awangaale paalamenti ya uganda ey'ekumi n'emu etandika mu butongole emirimu gyayo enkya y'olunaku olwaleero n'olutuulo olw'enjawulo olugenda okukubirizibwa saabalamuzi owa uganda kigamoyi alfonsi owinyidolo mu kisaawe ky'ameefuga ekkololo okulonda sipiika wa paalamenti n'oluvannyuma sipiika oyo akubiriza okulondebwa kw'omumyuka we okusinziira ku nteekateeka ey'olutwala lwa paalamenti ey'olwaleero ababaka abateekeddwa bateekeddwa okutuuka ku paalamenti essaawa eno emu ey'okumakya we bagenda okugibwa mu ntambula eyawamu batwa batwalibwe mu kisaawe ekyamefuga ekololo era emmotoka z'abaka kinoomu si zaakukkirizibwayo sekamu wa palamenti ya uganda helen nanteza kaweesa agambye nti omukulembeze wa uganda yoweri kaguta tibuhabulwa museveni asuubirwa okwetaba ku mukolo guno tusobola okubeerawo ku ssaawa nnya ez'okumakya olutula luno olukulu kubanga mwe mulondebwa omukubiriza wa paalamenti n'omumyuka we abaka basabiddwa okubeera paalamenti ku ssaawa emu bajja kusimula okusaba bbiri batwala ku palamenti ssaabalamuzi wa uganda ewekitiibwa alfonse owenya eddolo yasuubirwa era yagenda olutulo e, olusooka luno okulukubiriza era yajja okukulemberamu okulonda omukubiriza oluvannyuma omukubiriza anaaba alondeddwa aloke eyatule mu ntebe okulonda omumyuka we nate kisuubirwa nti pulezidenti wa uganda wekitiibwa yole museveni ajja kubeerawo nga omukubiriza omupya n'omumyuka we nga balayizibwa era ye mugenyi omukulu ku mukolo ogwo olunaku lweggulo olukiiko olw'okuntikko olw'ekibiina kyenarem olwa central executive committee lwalondobye abadde omumyuka wa sipiika jacob lokoli olwanya okukwatira ekibiina kino bendera ku kulondebwa kwa sipiika olwaleero naye nga n'abadde sipiika rebeka litwala kadaaga yakalambidde oluvannyuma lw'okummibwa kaadi y'ekibiina kino n'alangirira nti agenda kwesimbawo ku bwannamunigina abalala abavuganya ku kifo kya sipiika wa paalamenti kwe kuli bulayimu semujuŋŋanda mu naforamu for democratic change ng ng'onoomubaka wa paalamenti akiikirira munisipaali ey'ekira saako inginiya richard sebamala omubaka wa bukoto central owa democratic party abavuganya ku kyobumyuka bwa sipiika kuliko akwatidde ekibiina kyenaree mu bendera nga ye mubaka wa bukedi anita amon omubaka owa kampala central muhammadi nsereko denis oguzu ie yusufu nsibambi owamawokota south okini pp ojara alex oto owa chua west n'abalala paalamenti ey'ekkumi n'emu egenda kubaamu ababaka ebikumi bitaano abiri mu mwenda nga bisatu asatu mu musanvu ba kibiina ky'enaaremu nsanvu mu basatu baayitawo mu ngeri ya bwannamunigina naye nga ku bano ana mu basatu beekubiddeko enaaremu abasigadde baludde oluvuganya gavumenti omuntu yenna okuyitawo ku bwasipiika bwa paalamenti kimwetaagisa ababaka ebikumi bisatu mu kinaana nga kino kiraga nti ababaka ba enaaremu bonna balina okussa ekimu ow'enaaremu bw'aba waakuyitamu ate nga kubanga okussa obussa ekimu tekimala balina okwegattibwako abatonotono abatali benarem batongole bazzukulu ba lubega nsamba lukonge buwanda mu mawokota ab'eddira engabi basabiddwa okunyweza enkola ey'obwegasi okusobola okwekulaakulanya ng'ekika n'okukolera wamu mu byenfuna nga bakola ebintu eby'enjawulo jajjaffe omukulu w'ekika ky'engabyomutaka lubega nsamba lukonga logias magandaazi yafalaasidde bazzukulu be bwati bw'abadde atongoza ekibiina ky'obwegasi ekyangabi family cooperative society limited ku mukolo ogubadde ku butaka bw'ekika ebuwanda mu ggombola y'ebuwama mu ssaza mawokota omulangira w'ebuwanda omutaka lubega nsambaluko ng'afalaasidde bazzukulu be obutakoowa kwekulaakulanya era n'abasaba bakulembeze obumu obwesimbu n'okwagalana okufuna obulungi mu ssaka eno n'okuzza buganda engulu kusala amagezi mutwekolemu omulimu ogwa cooperative ate bamuyiyiza nnyo sebo abaatandika mwebala ekirowoozo ekyo naye bwe muddayo mukisabire abakirimu bakitwalemu n'abatanajja beegatteko si mukwegattako mu bigambo naye mukwegattako ne mubikolwa tumanye nti ecooperative weeri eyina amatabi wonna wookoze eki ekintu ekyo kyongera okutubeeza awamu mu byenfuna naye nga tusaba essaala twongere okufuna abatukola ki wetukolera nti gye tukoma okukozesa ettaka lyaffe ne tulidaabiriza nalyo likaddiwa n'ekirala obwesigwa abayindi batuyiseeko lwakubwesigwa naye olwaleero oli bwatwala omutwalo gwo oba akakaddi bwomubanja ayagala ofe naye nga yajja okukukaabira ng'alina ekizibu omutaka lubega nsambaluko ng'akuutidde bazzukulu be okwongera amaanyi mu kukuuma n'okunyweza obuwangwa n'ennono omuli okukuuma olulimi oluganda okutuuma abaana amannya g'ekika amatuufu n'ebirala omuyima w'ekibiina ekyangabi family cooperative society limited omulanzi alogias matovujoyo agambye nti nga bayita mu bwegasi balina bingi bye bayinza okutuukako okukulaakulanya ekika ky'engabi wamu ne buganda yonna naye kati bano bafunye omukisa ne bamanyayo ate jjajja n'atubikkulira n'ebigenda mu maaso ekifo kino kigenda kukulaakulanyizibwa naye ngaera okukulaakulana okwo kusinziira mu bwegasi kubanga obwegasi tugambye ge maanyi era twongera kuyita abazzukulu beegate ku kibiina kino jjajja abadde mulambulukufu nnyo ku nsonga eno kino kikookolo kyatuyingirira naye ng'ate era ffe tulina okkiggyamu era ndowooza owulidde ababadde balina amannya abeeyita bansamba waliwo nsamba amuwadde eri amatovu kubanga obwansamba bubeera ku omu yekka nsamba abeera omu mu kika nyini ntebe wangabi family cooperative society limited nakano ajimadina seguya ategezezza nti mu kiseera kino balina bammemba abajjuvu 58 era nga tebakoma ku kutereka kwokka wabula bakola n'emirimu emirala egivaamu ensimbi gamba ng'ebyobulimi obulunzi n'obuvubi era n'asaba jjajja omutaka lubega nsamba lukonge okubafunira ettaka okwongera okwekulaakulanya ebimu ku byetusoomooza kwe kuba nti projekiti zetusinga okukola zez'obulimi naye nga amataka ge tulimirako tukyapangisa mapangise kyova olaba nga tusabye jjajja waba ayinawo gy'asobola okutuwaako ne tulimirako ne tuba nga twekulaakulanya kiba kijja tuyamba nga bi koparative ebigendererwa byaffe kikulu kwekulaakulanya kuba koparative tujja wamu ngaabengabi tulina kuba bangabi ne tuba nga tusasula emigabo weyagalidde tebuliiko komo omugabo gwa mitwalo etaano weyagalidde osasulira sipiika alitwala rebeka kadaaga okulemera mu lwokaano nga yeemulugunya ku ngeri gye yasuuliddwamu akakiiko k'enaremu ak'oku ntikko yadde ng'enkuba ekedde kutonya enkya ya leero mu bitundu by'ekkololo enteekateeka zonna ziwedde okusobozesa okulonda sipiika wa paalamenti ey'ekkumi n'emu sekamu wa palamenti ya uganda helen kaweesa nanteza ategezezza nti abaka ba palamenti bagenda kulonda sipiika ku mukolo ogugenda okukubirizibwa ssaabalamuzi ow'ensi eno kyagamoyi owinyi dola lufonsi nga semateeka nga bw'alambika era nga ne pulezidenti yoweri kaguta museveni tibuhabulwa asubirwa okubeegattako ereni nanteza kaweesa agambye nti ebyokwerinda binywezeddwa okusobozesa enteekateeka ey'okulonda sipiika wa paalamenti okutambula obulungi era abakulembeze ba paalamenti abalala ng'akulira oludda oluvuganya wamu n'abakulembera obukiiko bwa paalamenti abalala nabo baakulondebwa oluvannyuma enteekateeka eri nti omukolo ogenda kubeera kololo kutandika ku saawa nnya okulonda omukubiriza kwa paalamenti kugenda kukolebwa saabalamuzi ow'ekitiibwa justice owinyi ddolo oluvannyuma lw'ekyo bajja kkuba ebirayiro byabwe nga ssebateeka waluŋami waluŋamya era oluvannyuma omukubirizi omujja ayogere eri palamenti abategeeze ebigenda okuddako eyo nteekateeka gye tulina mu bufunzi tekirubira nti ebigenda kukolebwa mu sabbiiti eno oba neziddako ekikulu kasita palamenti etandika kasita efuna obakulembeze baayo awo emirimu emira giba gitandise era nga bantu batandika okulonda kulu abalala abakulembeze abalala era omukubiriza aba abawandiikira ebina eby'enjawulo n'abisaba biweeyo amannya baababaka ba paalamenti okuva mu nkambi ebbiri eziri ennyo ku mbiranye ey'amaanyi ku kifo ekya sipiika wa paalamenti eya rebeka kadaga n'eya jacob olanya bongedde okwogeza amaanyi ku ngeri gye bategeseemu okuwangula ekifo kya sipiika wamu n'omumyuka we ayogerera enkambi ya lwamonyi lokoli gyekobaolanya era nga ye mubaka wa paalamenti ow'ekasambya mm, asekeredde abadde sipiika rebeka litwala kadaaga n'ababaka ab'oludda oluvuganya nga joseph sewungu ng'agamba nti bano bali mu kumubuzaabuza ng'ate tebalina maanyi mu paalamenti ebyonna byaliko aba opozishoni bambi bamulimba ate bonna tebagenda muwakalulu n'olwekyo nze mbadde musaba nga nkumi bbiri mumukaaga bwe bagamba nti no sekandi amaleko emyaka kumi nakkiri nga nkumi bbiri mu kkumi n'etaano bwe bagamba jacob olanya obutesimbao kuba vice chairman wa northern region nakkiriza naye ku mulundi guno ave yakkirizeeko ku position ya pate omuntu oyinza kubeera mu pate nga lwekoze by'otoyagala ogiwakanya nga lwekoze by'oyagala olwo lwebeera pate tuli redde okugenda ekololo ngaba national resistance movement tulonde oyo eyakwatidde enarem ebendera ku kifo kyobwa sipiika wabulayo omubaka robert migadde endugu ow'ebuvuma ng'ava mu nkambi eya rebeka alitwala kadaaga agambye nti amaanyi gaabwe bagatadde nnyo mu babaka ba paalamenti abagenda okulonda omuntu waabwe okusinga abantu abatono abatuula mu seeka era tebamukkiriza na kweyogerako bulungi akalulu togenda kusimba mu mugongo so ogenda kulondoota palamenti mu palamenti teriyo kuba kampeyini uh, nominata ne sekenda hmm, be bokka bakola kyaboga ne kandidate tayogera so n'olwekyo ogenda tandika otya okulondayo nti ono yajemedde ekiragiro ky'ekibiina eh, mu kalulu ak'ekyama so n'olwekyo mu byonna ndowooza nti obwenkanya obwenkanya kikulu eh, ndowooza nti bwabuzeemu kozi y'ababaka okulonda okulonda sipiika wa paalamenti ate ah, ye omubaka wa paalamenti owamawokota south munnamateeka yusufu nsibambi nga naye avuganya ku kifo ky'omumyuka wa sipiika wa paalamenti agambye nti ekyenaremu okulonda aniita amongi okubakwatira bendera ye kigenda kumwanguyiza nnyo akalulu akaleero kubanga amumanyi titalina bisaanyizo byetaagisa okubeera mu kifo ekyo naye obuzibu bwe ndabamu nti abulamu okutupeera mu kifo kino eh, talina bukugu bwa njawulo mu mbeera y'okukuyisa amateeka ate n'ekirala talina bumanyirivu bumala mu nfuga y'abantu kubeera omumyuka wa sipiika kyetagisa omuntu amanyi embeera y'abantu enfuga y'abantu enkubiriza y'enkiiko entaputa y'amateeka ebyo byonna byatalina asobola kuyitawo obuyisi nga bakoze kifuula nenge tasobola kumpitako ng'omuntu kubanga nze nina ebisaanyizo ebinene n'obuwagizi buyitirivu nekusingira ddala mu bantu bensomeseza emakerere nnamubalo yanga kikumu ataano mu palamenti bamanyi bulungi namwa ebyo nga bikyali awo kyekibiina ekya national unity platform nakyo mu kiro ekikeseza olwaleero kisazeewo kiwagire omubaka wa paalamenti omukyalo owa kampala shamimu malende ku kifo ky'omumyuka wa sipiika wa paalamenti ey'ekumi n'emu bino bituukiddwako mu nsisinkano ebaddewo mu kiro ekikeseza olwaleero ng'abakulembeze b'ekibiina kino okumpi ensinkano eno bagivuddemu nga zikunukkiriza okwera ssaawa mukaaga ogw'ettumbi ensonda zitubuulidde nti abakulu mu kibiina kino bazzeemu okutuula enkya ya leero bamalirize byonna ebyasigalidde balangirire n'omuntu gwe baagala okusimbawo ku bwa sipiika cbs bwetuukiridde ayogerera ekibiina kino ekya nuupu joero senyonyi agaanyi okubaako ekitongole kyayogera ku nsonga eyo ku byasaliddwawo olukiiko olufuzi olw'ekibiina kino tekubanga ekibiina tekinnakola kusalawo kwa nkomerero mu kaseera kano sipiika agenda okulondebwa agenda kukubiriza palamenti ya uganda eyekumi nemu nga palamenti eyo ddala yeyekumi nemu okuva uganda lwe yafuna obwetwaze palamenti eyekumi ebaddewo wakati w'omwaka 216 ne 221 ng'ebadde ekubirizibwa rebeka kadaaga ng'amyukibwa jacob olanya paalamenti ey'omwenda yo yaliwo wakati wa 2116 ng'ekubirizibwa rebeka kadaga ng'amyukibwa gye kubuulanya paalamenti ey'omunaana yaliwo wakati wa 2611 ng'ekubirizibwa edward kiwanuka sekandi ng'amyukibwa rebeka kadaga paalamenti ey'omusanvu yaliwo wakati wa 2116 nga sipiika wayo yali edward sekandi ate paalamenti ey'omukaaga n'ebeerawo wakati wa 96 n'enkumi2mugumu nga yakubirizibwanga omugenzi james wapahabulo oluvannyuma n'ekubirizibwa omugenzi francis ayume paalamenti ya uganda eyokutaano eya national resistance council yo yaliwo wakati wa 86 n'ekyendamumukaaga eyagikubirizanga yoyoweri kaguta mu 7 naye ng'okusinga yasigiranga moses kigongo paalamenti eyokuna yaliwo wakati wa 1985 eyagikubirizanga ye francis butagira ate paalamenti ya uganda eyokusatu yaliwo wakati wa 798 ng'ekubizibwa edward lugumayo paalamenti ya uganda eyokubiri yaliwo wakati wa 1971 nga nerendra patelo ye yali omukubiriza paalamenti eyo ngayo paalamenti eyasookera ddala yaliwo wakati wa 1962 ne 1966 nga yakubirizibwa jo, jo john bowes griffin oyo bwe yavaako ne kuddako narendra patel essuubi lya uganda okufuna eddagala erigema ekirwadde lumiima mawugwe covid-19 lizzeemu omukoosi oluvannyuma lw'abali ku ddimu ery'okunoonyereza ku ddagala ekika kya ubv 04 eryatongozebwa gye buvuddeko okulemerera okufuna omuwendo gw'abantu ogw'essalira abalina okukozesebwa okugezesezebwako eddagala lino oluvannyuma lw'emyezi etaano mu mwezi ogw'olubereberye omwaka guno pulezidenti yoweri kaguta museveni tibuhabulwa yatongoza enteekateeka ey'okugezesa eddagala lino era ng'enteekateeka ali yaweebwa omwezi mulamba okugezesebwa okukakasa obanga eddagala lino linaakola oba si lyakuyamba eddagala lino liteekebwateekebwa ekitongole ekya national chemotherapeutic research institute yunivasite eyemakeere n'ebitongole ebyabakugu ebirala nga bakulirwa dr grace namba tya kyeyune era okugezesa kwalyo kwali kwakukolebwa ku balwadde 24 laadiyo kyabasa mu kulondoola ensonga z'eddagala lino we zituuse dr monica musenero omuwabuzi wa pulezidenti ku nsonga z'endwadde enkambwe atutegeezezza nti abantu abasinga baagaana okubagezeserezaako eddagala lino ekyaleeteddwa okunoonyereza okwesibamu agambye nti n'omuwendo gw'abalwadde abaali batwaliddwa malwaliro okukendeera ennyo kyali tekisobozesa kweyongerayo nakugezesa ddagala lino naye nti balina essuubi nti olw'omujjuzo ogw'abalwadde ba covid kaakano oguzzeemu olw'olulumba olw'omulundi ogwokubiri nti baakuddamu nate okweteekateeka twamala okugironkinga nga tulina okufuna abalwadde ab'enrooli nga kikumi abiri mu nnya tulyoke tufune twanalayinge tutegeire oba likola oba nedda kati bwetwatandika bwe kiti abalwadde ne bakendeera kati nga abalwadde byetufuna tebagala kuba admitted ate nga sitadde yaffe tulina kuzikolera ku balwadde abali admitted nga tusikuliininga abantu bangi naye ngaabasinga tebakkiriza kuba admitted abaagala kubeera mu home care ate ngaekyo tetwakiteekamu mu ki muprotoko protoko gemateeka kugamba gematendera gobulidde abo abatufuga tinyenda kunonyereza enonyereza yange genda kutambula bweti nyenda kukozesa kino abalwadde bagenda kubeera mu ddwaliro kiba strict nnyo national council of science and technology baba bebakuwa obuyinza dr monica musenera agamba nti obukwakulizo n'ebisaanyizo ebiteekebwawo mu kulondola n'okugezesa eddagala nakyo kyabalemesezza okwanguya okunoonyereza kwabwe ekisooka omuntu oyo alina okubeera ng'alina ebisaanyizo okugamba alina okuba nga mukyala siwa lubuto ate ne wabaawo n'ebyeri nti alina okuba ng'akiriza kati abamu nga tebakkiriza oba abalala nga tebatuukana kati okuvaawo okutuuka kati naye kati abalwadde engeri gye beeyongeddemu tulina bangi mateeka okutunda ekibanja nga tosoose kufuna lukusa okuva eri nannyini ttaka nga munnamateeka judi mbabaalibwa nnyonnyola buli lwoba ogenda okutunda ekibanja kyo sooka otegeeze nannyini ttaka nti owaye ntunda ekibanja kyange ompaamu mmeka nannyini ttaka agambe nti aa sirina ssente guzooli bw'otakikola ekyo gwe nannyini kibanja oba ozizza omusango era bwe gukusinga nga bakutute mu kkooti osibwa emyaka ena oba okusasula kadde kamu mu emitwalo kyenda olwaleero giweza emyaka wajindaba 55 kasookedde nga amagye agakawenke ne apollo milton obote opeto galumba olubiri lwa ssekabaka edward muteeso owokubiri emmengo ng'obudde bukya mu mwaka ogwa 1966 mu mbeera eno abasajja n'abazaana ba kabaka baali mu lubiri nga bawerera ddala bano battibwanga n'abantu abalala bangi mu bitundu bya buganda eby'enjawulo nabo baakosebwa okuva olwo buganda teyaddayo kubeera kyekimu ebintu bingi byayonoonebwa sekabaka edward muteeso owokubiri n'awalirizibwa okudduka okuva mu nsi ye n'abamu ku basajja be sekabaka edward muteeso owokubiri yasula mu nsiko okumala ebbanga gwanvu okutuusa lwe yeemulula n'ayita mu nsi eya bulundi n'atuuka ebungereza yakisiza omukono mu 1969 embeera eno yakyusa ebintu bingi nnyo wano mu buganda ne uganda okutwalira awamu abantu baasibwa mu makomera n'obwakabaka bwa buganda ne bujjibwawo abafuzi b'ebiro ebyo era bwamala emyaka 27 nga tebuliiwo mu lukumu lwenda mukyenda mwesatu obwakabaka buno bwaddawo saabasajja kabaka seggwanga kimera frederick ronald muwenda mutebi owokubiri n'atuuzibwa ku nnamulondo eyabajjajja be nga 3 ogwomusanvu 1993 ku mukolo ogwali enaggalabi buddo e ogwali mawuuno olwaleero nga buganda ejjukira olunaku luno obwakabaka bwa buganda butegesa okusaba okwenjawulo mu kereziya lutikka erubaga era nga minisita owa kabineeti olukiiko amawulire era omwogezi w'obwakabaka ow'ekitiibwa nuwa kiyimba agambye nti okusaba kuno kwakutandika ku ssaawa musanvu ez'emisana olunaku olwaleero wategekeddwayo okusaba okw'enjawulo okusabira obuganda okusabira ssaabasajja kabaka ronald mutebi owokubiri mu lutikko erubaga era ngaokusaba kuno kugenda kutandika ku ssaawa musanvu ez'emisana okusaba nga kuwedde wajja kubaawo okwogera okumpimpi kwogera ku lunaku olwakazigizigi olwaliwo mu 1966 mu ngeri yemu eyaliko katikkiro wa buganda ow'ekitiibwa daniyeri muliika ategeezezza nti ng'obuganda olunaku luno lutujjukiza engeri gye tuyinza okutwalamu buganda mu maaso okuyita mu bwegasi olwatandika luganda yonna okudobonkana ne buganda ate ffe mu buganda ne lutukola bubi nnyo lwayingirira nennono yaffe ey'obwakabaka erujonoona naye ebivuddemu newankubadde tulabika nga abaddawo ebyobufuzi ebyo luzungu be bayita intrigi manipulation skimming abantu bakulimbalimba nga berobote bwe yagamba ensimbi ezaweereddwa bannakatemba ne bannabitone saako abayiiya b'emizannyo zongedde okubatabula n'okubatemamu oluvannyuma lwa gavumenti okuwa bannakatemba ensimbi obuwumbi 5 mu obukadde 6 ate abayiiya b'ebitone ne bafuna obuwumbi buna bwokka obuwumbi bw'ensimbi za uganda kkumi ze zaafulumiziddwa okuweebwa abatesitesi b'ebivvulu ng'omugabo ogusingako obutono gwaweereddwa abatesitesi ekitabudde abayiiya ababeezaawo abatesitesi b'ebyo ebiyiiye andrew benon kibuuka nga munakatembe era omuyiiya nakinku agambye nti kisaanidde amannya g'abantu abaafunye ensimbi zino gafulume kyoleke obwanjulukufu mu ngabana yaazo twandisuubidde nti wandibaddewo fair representation mu domains zonna nabaano ne babeera nga bamanya kiki ddala ekituufu ekigenda mu maaso waliwo zetuwulira sente endala nti eziyise mu national culture center mu culture forum ne mu union naye nazo tetumanyi ngaba performing artist bwe ziba nga sente zivuddeyo nga zakuyamba twandisuubidde nti ba stakeholders bonna bandibadde nga bali involved mu kusalawo ku kintu kino abe mukiibi nkaaga okuva mu afri talent ategeezezza nti obutali bwenkanya mu ngabanya y'ensimbi zino kigenda kwongera kwawulayawula mu bannakatemba n'abategesi b'ebivvulu kubanga abayiiya bangi okusinga abateesiteesi b'ebivvulu abaafunye obumbi obusukka mu butaano abantu abafunye beba promota tetubalina kutta bukale bo bafunye sente zaabwe naye promota afuna sente olw'okuba ffe baartisiti wetuli era esente yazifunye ngaabagamba nti yali ategese naffe ebivulu okukola naye abantu batudde baartisiti mwaka mulamba tugenze nakitundu wetukolera emizanyo batuggalawo ennyimba tetulina wetuyimbira abayimbi batudde abakomedi batudde ffe tuwulira nti itis not right twekubidde enduulu okutuggulako tetukulabira ddala nti insight baalituggula nawo baartisiti bali bubi ate tewali atulowoozaako ne bwetwekubira enduulu wa mu katundu kaffe nze nga bwendaba tukuleetera abantu abagundiivu nga baddamu ebibuuzo ku nsonga ezisiiwa bannayuganda oluvannyuma lw'akabondo k'abaka ba palamenti banna nrm okulondoba lwamonyira okoli gyekobolanya okukwatira ekibiina ky'enrm bendera ku kifo kya sipiika wa palamenti ne anita amon ku bumyuka bwe obunkenke bweyongedde mu kibiina ky'enrm olwa rebeka alitwala kadaaga abadde sipiika okulemera mu lwokaano mu kulonda okugenda okubaawo enkyayaleera ekololo alitwala rebeka kadaaga yagambye nti onaku lweggulo nti yasuuliddwa akakiiko ka seeke mu ngeri yataabadde yabwenkanya era kino kyekyamuwaliriza nti okusiga kwambala mu lwokaano ng'aba seeka agamba nti beeyisizza mu ngeri ya entajjukira erireka omukadde ku lusozi wabula omubaka wa paalamenti owa bukono enamutumba era nga ye minisita omubeezi avunaanyizibwa ku by'ettaka pasis namuganza agambye nti rebeka kadaaga okusalawo okwesimbawo ku bwannamunigina kigenda kumuswaza naddala nga ye amyuka nnyini ntebe ow'ekibiina ky'enrm era mmemba ku lukiiko olufuzi olwa seeke bino pasis namuganza abyogedde mu katundu kafaaka nze nga bwe ndaba ng'ayanukula ebibuuzo ebi mubuuziddwa alex nsubuga oyogera ki ku byavudde mu lukiiko lwa seeke olunaku olweggulo olukiiko lwa seeke lwatulungamiza ne lutulaga ffe nga ava nrm ani gwe tugenda okuwa ekifo kyobwa sipiika ate era ne gwe tugenda okuwa ekifo kyobwa deputy sipiika so nolooza ffe nga abantu abalina oyo kukate abakulembeze baffe bamala okuvaayo ne batulaga tubeera tulina okugoberera enono ezo kubanga nono sibintu byakugamba nti buli omu akola kyayagala speaker kadaga yagambye nti twabaddewo bwenkanya mu ngeri enteekateeka eno gye yakwatiddwamu okkiriziganya naye tekirizaganya naye ekisooka right honorable kadaga yasookedde mu seeke nga seeke member ne wabeerako ensonga ez'amaanyi ze baasunsudde jjukira nti baatuula okuva luli nejjo sande bamuwadde omukisa n'ayogera era ye n'agamba byonna bye yagambye era uh, chaman wa paty yatunyonyodde historicaly n'agamba okuviira ddala ku british rule sipiika nga ggwe olina okusiimibwa bantu ate ne bakuleeta mu bulungi ne weeyogerako nze gundi nze gundi eh, ate wabeerawo kampeyini n'agamba naye kati ekibadde kisusse okulaba mbu kampeyini zifuuse za lwatu omuntu navaayo nakolera ddala kampeyini zenyini napangisa ne hotero ne batuula eyo nagamba ekintu ekyo kyekyali kyetandise nenkumi bbiri kumi na mukaaga era n'abayita so enagamba si kituufu okulaba nti abantu batandika okwenyigira mu bya kampeyini bya sipiika ng'abali mu kalulu akaabwe aka constituency so ekyo kyokugamba nti tewaabadde bwenkanya bwabaddewo era after essaawa enyingi ennyo nga seeka etudde right honorable rebeka kadagamwe yabadde weyafunidde endowooza uh, okuwulira muli nga tasanyuse era naavuga naavaayo so tasobola gamba nti obwenkanya tebwabaddewo honorable kadaga agamba nti ye kyamulemeseza okubuwagizi bwa se kubanga alwanira ensonga z'omuntu wa bulijjo owa wansi olwo kyekiraga nti mmwe aba seeke muli ku byammwe n'abakokasi kulwanira ensonga z'omuntu owa bulijjo kwekukola ata pulezidenti ow'eggwanga lina ate nga yekyamani wa pati aze ayogera ku muntu wa bulijjo okulaba nti omuntu owa bulijjo ayambibwa okwejja mu bwavu n'aba nga takolera lubuto lwokka fe ngaababaka buli omu gy'avudde gye bamulonze tujja mu paalamenti nga omulamu omukulu gwakulwanira abantu baffe so omuntu waavayo n'agamba nti ye yekka ye yayogera era yalwanira omuntu owa wansi ebembeera neewuuno paalamenti bw'obeera nga gwe siika omulimu ogwo gwakukyalinga paalamenti ebiteeso byonna abijja mu paalamenti bireetebwa ababaka nga we biba bibaddewo oba waliwo ekirima abantu mu kitundu ekyo wabeerawo abaka ababireeta kakati nsobola okukeera ku makya nengamba nti nga nze namuganza nze nkoze kino ne kino kulaba nze nalwanira abantu be lusanja paka okulaba okutuuka okulaba nti mwami medadi kyonkyo bamusasudde naye nga efos eyo hundred percent sijja kujebalira ku nze so ezo aba nga ayagala kujja ajje obyokujja kwe ayinza okujejjusa Mm-hmm. because kubanga ffe ngaffe tugenda kutambula nga pati wewaawo waliwo ababaka abalala abali kumwaga wano newali naye ate abo ababaka abamu bapya abamu yes bakadde naye tebanaba kuzimbibwa bulungi mu mpisa y'ekibiina kyenyarem kati ye yandibadde nga yabawabula gwe nga boolaba embeera eno tegenda kukosa ekibiina mu buwagizi bw'ekibiina mu palamenti oba eneekosa obuwagizi emanyi nti enyalemu ejja kuwangula ebirala tugeddangamu netubizimba butya kadaga yakola ki naye nze soogera ku ye ng'omuntu ntalina kye yankola kubanga luli pate bwe yasalawo nti tumuwagira nga namuwagira so lwaki yandirowoozezza nti mulwanyisa nnyo onalibo kadaga gamba nti alwanirira abakyala era abakyala basuuliddwa ebbali aa ekyo ekyabakyala nsonga nnafu nnyo tekikola bayirawo okulwanirira abakyala teweeyogerako mwegezi abakyala basobola okulaba oba obalwanirira infacti nyinza okubeera n'abakyala abalwanyisa abakyala bannaabwe wakiri tubeera n'abasajja abeereere nga baagaliza abakyala mu katundu kaffe nze nga bwe ndaba tukuleetera abantu abagundiivu nga baddamu ebibuuzo ku nsonga ezisiiwa bannayuganda amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe aga kyabasafama gakutuusibwako pikipiki tvs 25 eyajja okugobako obwavu kati nno gyeyune okuva mu uvrage ebanda ttiimu ya uganda ey'omuzannyo gw'omupiira ogw'ebigero oguzanyirwa mu musenyu ogwa beki soka eya uganda sand cranes etandise bubi mu mpaka za africa cup of nations beach soka eziyindira esinego bwekubiddwa abategesa abasinego ngolo 5 kwemu mu kiro ekikesezza olwaleero uganda sand cranes eri mu kibinja a n'abategesa abasinego ne tanzania era golo ya uganda sand cranes emu bweti etebeddwa yisima kawawulo uganda sandikwenyiza ekomawo mu kisaawe olwaleero ng'egenda kutunka ne tanzania ate mozambike egenda kutunka neshishirizi mu kibinja bba mu katundu kuno kwekwaffe nennono ezaffe ezawano mu nsangi ez'edda abalangira tebaweebwanga bwami olw'okubatya okujeemesa abantu ng'eno y'ensonga era eyatiisanga abantu okuyingiza abalangira mu maka gaabwe nga n'abaami abaakwananga abalangira nga baba balabikanga abaagala okujeemera awamu nabo okuziyiza entalo ez'obujeemu bw'abalangira kye kyava kiyizibwa abalangira bonna basibwenga mu kifo kimu omutaka kasujjulubinga abakuumira omwo obutavaamu ng'ekitiibwa n'obwami bwa kasujjulubinga byatandikira ku kabaka mutebi omubereberye Yeah. nga tugenda mugebweru sooka ojjukire bino nga bikutuusibwako ugaki potry breeders abalina emmere y'enkoko ey'omulembe ezikuza obulungi olwaleero ennaku z'omwezi ziri 24 omwezi ogwokutaano ogwa muzigo omwaka ogw'2021 bwe lwali bwe luti mu 1978 gy'emyaka 43 egiyise eyali munnabyabufuzi w'e kenya bruce roy mackenzi yafiira mu nnyonyi bomu bwe yabaluka ng'ava okusinkana omufuzi wa uganda ow'ebiro ebyo alihaji fridmash awongo abujala luidi amin dadda nyabiri owumesaalongo bruce roy makenze yali minisita w'ebyobulimi ekenya ensinkano gye yalimu n'amiini yali wano mu uganda era waba wakayita eddakiika 8 ng'ennyonyi esitudde okumuzza e kenya n'ebalukira mu bbanga nga kigambibwa nti yali etegeddwako bbomu abantu ababi bingi byayogerwa ku nfa ya bruce roy mackenzi yali musajja wa pulezidenti jomo kenyatta abamu ne babikukuutiriza ku uganda nti yandibanga yali olukwe lumanyiiko nti mu kwesasuza olwa mackenzi okuba n'omukono mu kinunula bawambe ekyakolebwa isirairi ku kisaawe ky'ennyonyi entebe mu 1976 amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako seminti atawunyikamu mu kusiba tayiro ne ziwangaala superbond tyler adhesive akolebwa caro adhesive works limited ng'asangibwa mu hardware zonna nga bali wamu ne miles funeral services ku kabusu road okumpi ne monalisa abakola enteekateeka ey'omulembe ey'okuwerekera omwagalwa waakuvudde ku maaso n'aziikibwa mu kitiibwa ekkanisa y'abakristaayo mu nsi eya kenya etandise okutabaganya pulezidenti uhuru kenyatta n'omumyuka we william luto abatakyalimira ddala kambugo era kati abali kabwanango ng'embeera yafuukira ddala y'abakazi bajja kabugo kakadde tekaggwamu nsekere olutalo olw'obusika lwe lwatabula pulezidenti uhuru kenyatta n'omumyuka we omukulu ruto nga samuwiiki bukirikiri william arap ruto yalangirira dda nti entebe y'obwa pulezidenti agyetaaga kyokka ng'ate mukama we kenyatta yeeyoleka dda nti awagira yali sabaminisita laira amola odinga olukiiko olutaba ekkanisa ekenya lugamba nti kiswaza pulezidenti n'omumyuka we obutakwatagana nga babasabye basonyiwagane era baddemu batabagane ku lw'obulungi lwa bannakenya buli omu ku bba kimanye nti enkoko etewulira mukama waayo ebiika masumba abaawule mu kanisa abakuŋŋaanidde ennakulu mu nsinkano y'ekkanisa zonna mu nsi eya kenya bagambye nti bakyajjukira bulungi akagugumu kaakaagwa ekenya oluvannyuma lw'okulonda mu 2007 nga kano kaali kazibu ddala era kenya kati ng'eyolekera okulonda okunaabaawo omwaka ogujja abakulembeze bagwanidde batabagane bino bireme kuddamu kulabwako nate agavudde mu kunoonyereza wano ku kyabasafama gaagano mu mawulire ag'ebya sayansi abakugu bakizudde nti abantu abasinga obungi abaferebwa ensimbi n'ebintu batya okwogera n'okunyumya nti abafere babakutta obujega ne bababba ng'abantu nkaaga ku kikumi bakikuuma nga kyakyama nga balowooza nti kibaswaza abayivu abaasookera mu kuzannya teppo nga babala bagamba nti embaata bagisaze okunoonyereza okwa luno ku kuferebwa bakukoledde ku university of california mu nsi eya america balondodde abantu abasukka mu 15 okumala emyezi egiwerako ababangufu bagamba nti abantu abasinga balowooza nti omuntu okukufera n'akubba tekiba kiraga nti toli mugezi kimala nga kyovudde osobola okukwatibwa obujega bwe batyo ne basalawo okusirika obusirisi ne beefuula nga batalina kye babadde so nga bababbye omwekenneenya omukulu ow'okunoonyereza kuno purofesa alan kaso agambye nti kati abafere basinga kubbira ku ssimu n'emikutu eminyumiza wala egya social media ng'ate obufere tebukyaliko myaka n'omuntu omukulu atuludde akuyisa kulitalaba n'aleka nga weemagaza bannaffe amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze ng'olukiiko lwa palamenti